მშვიდობისა მეგობრებო, მოგესალმებით და მივესალმები ახალი დღის მაყურებელს. ძალიან სასიამოვნო სიახლის შესახებ უნდა გიამბოთ. ქართველი ხელოვანები ბერლინში საერთო გამოფენისთვის ემზადებიან. გონების სიმშვიდე, ასე ქვია გამოფენას, რომელიც 18 არტისტის შემოქმედებას აერთიანებს და თითოეული მათგანი ის მიზანი იყო ის, რომ მუშაობის პროცესში ეპოვათ ის, რაც ადამიანებს სიმშვიდის კენ უბიძგებს. ჩვენ ახლა შემოგვერთდება ანა დედაბრიშვილი, რომელიც გვიამბობს ძალიან ბევრ საინტერესო დეტალს ამ გამოფენის შესახებ. ანა, დილ მშვიდობისა. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დი ადგილიდან და გაумხილეთ მაყურებელს და მოგვიყევით ის მნიშვნელოვანი ამბები, რაც უნდა ვიცადეთ ამ გამოფენის შესახებ. დილამშვიდობისა. ეს არის ქართული ხელოვანების ჯგუფური გამოფენა, სახელწოდება უკვე ვთქვით, რომ არის კონების სიმშვიდე და სწორედ ასე ვთქვა, турბულენტულ და ბევრი პრობლემით და გამოწვევით სავსე გარემოში ჩვენ ვეცადეთ, რომ გვეპოვა კონების სიმშვიდე პირველ რიგში საკუთარ თავში და შემდეგ მაყურებლისთვის სხვადასხვა მედიუმის საშუალებით გადმოგვეცა სწორედ ეს თემა. გამოფენა გაგრძელდება 5 მაისიდან 20 მაისის შესვლით ბერლინში და ველოდებით ასე ვთქვა, ბერლინელ მაყურებელს და ქართველებს, რომლებიც იქ ცხოვრობენ. ანა გარდა იმის რომ თქვენ ხართ ერთ-ერთი კურატორი ამ გამოფენის მაყურებელი ახლა კადრში ხედავს ფერად ნამუშევრებს რომლის ავტორიც ხართ თქვენ გვიანბეთ როგორ მოემზადეთ თქვენ როგორც ხელოვანი ამ გამოფენისთვის და რა იქნება თქვენი მთავარი სათქმელი ამ ფერადის ამყაროთ ჩემი ნამუშევრებს ქვია, ასე ვთქვათ, რომანტიზმთან დაბრუნება და პირველი რომანტიული ტიპის ნამუშევრებია, რომელიც შევქმენი. და ეს ჩემს და ასე ვთქვათ, ადამიანის ზოგადად ისტორიას ასახავს, როდესაც ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე ადამიანი იაზრებს ბოლომდე ვინ არის, ბავშვობის ტრავმებს და საკუთარ ფსიქოლოგიურ მომენტებს ასე ვთქვათ, ალაგებს და უკვე მზად არის იმისთვის, რომ რომანტიულ ურთიერთობაში, ჯანსაღ ურთიერთობაში შევიდეს. სწორედ ეს ბაჭია, რომელიც მაქვს წარმოქმნილი არის არის ამ ქვეცნობიერში ძრომიალის სიმბოლო და ასევე აქ არის ქართული რომანტიკული მუსიკიდან ფრაზები და შემდეგ უკვე QR კოდის საშუალებით ბერლინელი მაყურებელი მოუსმენს ქართულ მუსიკას, ინოლა გურგულიას და ჯან სოფკახიძის მუსიკას და ბოლო ნამუშევარი უკვე ბასიანზე ქართული ასე ვთქვათ მუსიკის და კულტურის ბოლო წერტილს ასახავს და ბასიანზე ვითარდება მოვლენები, ასე რომ კულტურულ მუსიკალურ თავგადასავალსაც თავაზობს ეს გამოფენა მაყურებელს. ანა ძალიან დიდი მადლობა გისურვებთ წარმატებებს. ჩვენს გვერდით არის კიდევ ერთი ხელოვანი, რომელიც ამ გამოფენაში მიიღებს მონაწილეობას. ლიზი აფაქიძე უნდა შემოგვიერთდეს ახლა ჩვენ. ლიზი, დილომშვიდობის. საოცარ სამყაროში ვართ, საოცარი ფერები, საოცარი კომპოზიციები. გვიანბეთ როგორ ემზადებოდით თქვენ გამოფენისთვის, რომელიც ბერლინში უნდა შედგეს. დილავშვიდობის მიესალმები მაყურებელს. მინდა ვთქვა, რომ ჩემთვის პირველი გამოფენაა საზღვარგარეთ და ცოტა ნერვიულობ. ამ კონკრეტულ ნამუშევრებს, ნამუშევრების სერიას დავარქვი საზღვრების მიღმა. შეიძლება ითქვას, თითოეულ ნამუშევარში არის ჩემივე თავის მოგზაურობა, ჩემი ქვეცნობიერში, რომელიც ამ ყოველდღიური საზღვრების გარკვევით ცდილობს სიმშვიდის მოპოვებას. აქ არ არის მკაფიო საზღვრები, არც ხაზებს, ფერებს, გარემოს და ადამიანებს შორის. მუშაობის ტექნიკაზეც მოვუყვეთ მაყურებელ ძალიან ბევრი ფერია შესრულებულია ძირითადად აკრილის საღებავებით მაგრამ გამოყენებული მაქვს ასე პულვერიზატორები გამოყენებული მაქვს ტუში ნახშირი ასე ვთქვათ შერეული ტექნიკით არის ყველა ნამუშევარი შესრულებული ძალიან დიდი მადლობა. აა ლიზი გისურვებთ წარმატებებს თქვენს და ასევე ჩვენს გვერდით არის ამ გამოფენის კიდევ ერთი მონაწილე სალომე ქურდაძე სალომე დილამშვიდობის დიდი მადლობა თქვენს რომ ჩვენთან ერთად ხართ თქვენს ნამუშევრებს ხედავს ახლა მაყურებელი კადრში გაზაფხულის ფერებია და გაზაფხულის სურნელი მოაქვს მნახველისთვის ნამდვილად თქვენი როგორც ავტორის მთავარი სათქმელი რა იქნება ამჯერად ევროპელი საზოგადოებისთვის კი ბატონო, ჩემი ნახატების ნამუშევრების სერიასაც ეს ვთქვათ, გაზაფხული დავარქვი. აა და როგორც უამრავი ადამიანისთვის დარწმუნებული ვარ, თითქმის ყველასთვის გაზაფხული ჩემთვისაც ასოცირდება განახლებასთან, რაღაც სიახლის დაწყებასთან, ახალ ემოციებთან და ასევე სიმშვიდესთან, როგორც საერთო გამოფენას ქვია გონების სიმშვიდე. აა ჩემთვის ეს ნამუშევრები არის ემოციებზე აგებული, ჩემს ემოციებზე, რასაც ჩემში იწვევს გაზაფხული, ეს არის რაღაც ყოველდღიური დეტალები, რომლებიც თითქოს არაფრით არ გამო გამოირჩევა. აა არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება ამაში, მაგრამ ემოციების კრებულია, რომელ რომელიც ჩემთან გაზაფხულს მოაქვს. აა არ ვიცი ეს თვითონ ნახველისთვის რას გამოიწოს და იმედი მაქვს, რომ ეს გაზაფხულთან დააკავშირებენ ასე თქვა ამას. აა ნახველიც და რა ვიცი, დაველოდეთ იმედი მაქვს, რომ მოეწონება ბერნელ <laughs> ნახველს ჩემი ნამუშევარი. მე დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან მოეწონება და სუბიექტურად ამ ნამუშევრებით გაზაფხული ნამდვილად იგრძნობა. მაყურებელთან ერთად ჩვენ ახლა დავათვალიერეთ ის ნამუშევრები, რომლებიც ფერწერული ნამუშევრები, რომლებიც ბერლინში იქნება წარმოდგენილი, თუმცა ამ საერთო გამოფენაზე ასევე ნახვალ შეიძლება იხილოს მინიატურული ქანდაკებები, რომლის ავტორიც ახლა არის ჩვენთან ერთად, თამარ თალი თოიძე შემოგვერთდება დილმშიდობისა თალი. გვიანბეთ ამ მინიატურულ ნამუშევრებზე, რომელიც სულ მალე ბერლინში აღმოჩნდება. დიახ, მშვიდობისა პირველ რიგში მოგესალმებით. დიახ, მინდა 1-2 სიტყვით რაღაც აღვნიშნო, რას წარმოვადგენ ბერლინის გამოფენაზე. აქ იქნება რადიკალურად განსხვავებულ ფერში შესრულებული ნამუშევრები, სერიის სახით იქნება ეს კომპოზიციები, ერთმანეთს ეხმიანებიან ფორმებით და ზოგადად ერთი სტილით იქნება შესრულებული ეს აღნიშნული ნამუშევრები. და თქვენი მთავარი სათქმელი რა არის ამ მინიატურული ნამუშევრებით უკვე ბერლინში გამოფენაზე მოსული სტუმრებისთვის? მთავარი საქმელი ფერზე იქნება უფრო აქცენტირებული, იმიტომ რომ ფერზე გამამახვილი ამ შემთხვევაში ყურადღება, ანუ გონების სიმშვიდესთან რა ფერიც ასოცირდება, ეს მრავალფეროვნებაა ჩემთვის და ფერმა გადაწყვეტა ასე თქვა კომპოზიციები, მაგრამ მექნება სტილიზებული ქანდაკებები, ანუ მე ეს სტილიზებულ ქანდაკებებში მაქვს ასე თქვა ვილინდეფის ვენერა აღმოჩენილი, აღმოჩენილი რა წყარო ჩემი ინსპირაციის ეს არის პოზიტიური ფორმა ავიღე მისგან და ეს პოზიტიური ფორმა გამოიყენა ჩემ სტილიზებულ ვერსიებში და ამ კომპოზიციებს იხილავს უკვე ნახვალი უკვე აღნიშნულ გამოფენაზე და ძალიან საინტერესო მრავალფეროვანი კოლაბორაციული გამოფენა იქნება და ნახვალი დარწმუნებული ვარ ძალიან დასიამოვნები საინტერესო აღფრთოვანებული იქნება და ველით ბერნეში მყოფ ჩვენ სტუმრებს ნახვალებს ძალიან დიდი მადლობა. მეც დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი ჩაივლის ისე, როგორც ეს გაქვთ დაგეგმილი და ისე, როგორც ეს თქვენ გსურთ. მე კი მაყურებელს მინდა შევახსენო, რომ ქართული ხელოვნების გაერთიანებული გამოფენა ბერლინში 5 მაისიდან 20 მაისამდე ჩატარდება და სწორედ ამ ფერადი ფერწერული ნამუშევრებით და მინიატურული ხანდაკებებით უკვე ქართული ხელოვნები 18 ქართული არტისტი შეეცდება საკუთარი სათქმელი უკვე ბერლინში ევროპელ საზოგადოებას უთხრეს.